Pola mañá houve un, un anuncio de, da xerencia desta empresa, de Navantia neste caso, na que se, de, se de, denunciou que estábamos eh, que non deixamos entrada aos seus propios traballadores no, no Esteleiro. Quería pedir desde aquí que usen os medios que quedan usado lunes que os traballadores se posicionen no lado que se teñen que posicionar. Por moito uniformado que hai aquí, espero que esa xente se sacou de cando nos parou a nós para estar ese día con nós. Vale, amigo. Eh, o preacordo sinase un venres, o martes da semana seguinte aparece este cartel nas máquinas de café do Asteleiro, non ten data, pero faise referencia a que o preacordo se asinou o venres anterior, polo tanto non hai problema para, para datalo, É, un, é unha nota que ven cos carimbos de comisiones e UGT e ante o temor, como se fixo co convenio colectivo que se asinou sin darlle explicacións a ninguén, ante o temor a que se reproducira o mesmo sistema con respecto aos acordos de 2001, a xente E nós, directamente desde as asambleas, decimos aquí a única maneira de poñer luz e taquígrafo sobre o que se está negociando é pegar un golpe na mesa. Pois estamos nunha empresa, por, ainda que este cumplindo, estamos moi ben, pero mañá eh, nos vemos obligados a ir buscar traballo a calquera outra empresa que mellor non cumple, eh, tes que partir de cedo, dunha negociación incluso moitas veces de tú a tú, na que ti tes que volver eh, reclamar un, un salario digno. Eh, a parte de iso, tamén neste momento que se está anunciando unha importante carga de traballo, hai moita xente esperando poder entrar aquí dentro, eh, Entón tamén estamos reclamando unhas condicións que señan de obrigado cumprimento para todos. Estemos, esteñamos traballando ahora e o, o empezar a traballar eh, cando realmente hai aquí barcos na grada.